өзің жақтырған нәрселерді таңдап билайндан ұтушту интернет топтымдарын қошу алын. мирага дагы ата энесине дагы барып баардыгын айтам болбойт чындыкты билишсин эмне отурасың бар айт анан кийин қызымды дағы неберемди бағыш үшін чоңураак жұмыш керек modelini nula. Айтор? Сен чын әлі сұлу аялсың. Жөма, саған рахмет. Шеф, любой нәрсеге старт қой. тез аңарды күтпей ақшасын төлеулі ай күн күнтиіп атат десе сол ығыс чыққандыр ғой өгачегі құтманында күніңіз менен Сіз атаңыз мергенші емес пе жоқ мергенші емес америген чего болса, момундай текенин каякан таап алган дейм да <laughs> бул сизге рахмат менде сунуш бар сиз ал сунушту четке кага албайсыз эми бул ак тулпар менен шаар айланып келбейлиби кандай карайсыз эми счетчик менен мейли <laughs> <laughs> жүрүңүз анда прошу Жома, тұр. Тұр деймін, Жома. Жома. Тұр. Өзің айтпадың ғой оғыт қой деп. Е, соның түшті бұзбадың ғой. менен карта ойнағанын анаңда да түш көресің. Тұр бас. Киімдеріңді қырғытып өресің арқасы жаққа. Ей, сен Мира менен понттарын чечилдиби Тұр бас. 질렸겠네. 이 그대로 이렇게 씻으면 ох не болды көчө эчтеке деле болгон жок окшойт ешкімді оқытпайын деп ақырын кирдейм диванға өзім жатып алған ұқшаймын да өзің іле Hey! Hey! 얼굴 좀막 먹어 다친다 아니 арақты вафлименен жақсы айтып кетті қыдырбай ұялатым ұялбай ұялбай андай бола береді просто жоо маны кетчү кейс эле жаман болду да эмнени издеп атасың эми телефон жоомага чалам каякта жүрөт эртең чал эми саатты карачы азыр эй саат канча болду саат бирден өттү эртең менен чалчы келе солукканда чалчы эртең менен чалбайм азыр чалам чалдым анан мен сени сактап калдым 이렇게 오, 오이. Күчуғанды көліптірмі Жака, Дяка, бізем мекос чөшін адам әрімес психолог. Мен сен үшін. Отты бірмайка! Эй, сен туп білмасын ғой, эй! Гей, бас! Кечір қоймыз, кішіне мас болып қалды. Көріп отамын кішіне мас екенін өтесің қарашы кішінәлі сен кімсің мен дос боламын деді ғой рахмат саған дос бас келуге өтең қарашы дұрыс мен намаз ақырын ей ақырын деймін тақыр ұят болған тұрайын сынып жатады байке Әй, бас kuchnyagor, bár egy szent pasigam alatt. заманда па сөздерің жүрек көзен жақын алпа қандай болып сонау сағаттарың бай жашап ергеледі құшынаны таңдап ай досум биринчиден ынтымагың болсун ошондо сен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда сценарийің қандай болып жатады жазылып жатады маған бүгін келет. ооба білем. қаншада келеді екен алты жарымда жақсы әділет маған кішкене жардам беріп қойшы тақыр жетшіп жатамын мен мекі қыздардан сұрайшы пожалуйста диана жумушта Жак болсо кечэкиден кийин башы ооруп атат мен да бошобой атам просто билем мен сени үйдөгү жумуштардан качып атасың да көрдүң го сценарийиңди бир жумада араң үч эле сөз жазып турсуң го мека баштабачы пожалуйста Чачы бар, мистер Проппер бар ғой. Мистер Проппер веселей, дома чисто, два раза быстрее. Емнеге жардам мен? Жоқ, рахмат ата, барын өзімді қылып сенин соц тармактарың сенин тандооң чексиз ютубту кошуп ал же чексиз whatsappты балким тиктокко элүү гигабайт же инстаграмга алтымыш гигабайт өзүң жактырган нерселерди тандап билайндан утуштуу интернет топтомдорун кошуп ал алло абай алло баары жакшы элеби сен жумуштасыңбы ооба анан кийин сүйлөшөбүз э мен э, жөн эле чалып аткам сен шефиңе баарын айттың ба ооба айттым молодец жакшы жаңылык экен эми кааласаң мени жумушка жеткизсең болот макул келем ошондо сүйлөшөбүз даярданып тур так урматтуу коллегаларым мен сиздерге бүгүн өтө кубаныч менен жаңы ресторандын ачылышын тартуулайм ошондуктан жаңы ресторандын жаңы шеф повар менен тааныштырайын ал деген не только шеф повар ал деген менин балам болот анда эмесе абай шеф повар жок бул тууганчылык үчүн эмес билесиңер анткени бул талантливый повар өзінің еңбегіменен көп жолы дәлелдеді рахмат інісіне бұйырса менің сүйікті менен жақында өке баш қосышады рахмат рахмат қалау тілектерге коллегалар Э, анда бұл бокалдарды бошотып қойып іштеле молодец шеф повар деген шындай болуш керек а шеф э, сіздер дағы қыздарыңыз жоқ біле күйеу <laughs> бала болайын шеф ошондочу э, жаңы ресторан су шефі ким болот сен көп сүйлөбөсөң сен болосуң <laughs> анда работаем <laughs> работаем иштейлик эттики шеф жарым сатқа бір жаққа барып келіш керек болады абайчик хоть бір саатқа бір жаққа барып келсем болады бір ғана сүйгеніңе менден салам айтып қой иә мақұл байке ей ұйықтаңыз не спать саламатсыз мадемуазел о тебя не узнать ко эми мен күнүңө ушундай болом көзүңөрдү көндүрүп ал э шеф өзүндүбү өзүмдүкү все шеф урзаппы аха жема кет ооба э, шикарный костюм рахмат тиги жоманын спортивный костюмун чечип анан жома арманинин костюмуна өттүм жома келе отурсаң эме сага жумуштар көп мен партия менен шайлоого барып атам анча мынча бүтө турган жумуштардын баарын сен бүтүрүшүң керек болуп турбу биз любой жака стартпыз да старт кечеги мени выручать эткен жумуштарымды көрүп туруптун аябай шустрый экенсиң менин жардамчым болосуң сен поздравляю жардамчы да рұқсат а нұр кір как раз жоманы біздің жұмыстармен таныстырып қой бұл мен жардамшым болады звездный жардамшыңыз болып тұр ғой неге звездный көре шеф көрелік шаккада мына садикте отасыған э, е мұның баары деген айсбергтің чокусу айсбергтің алдында андан да чоң мәселелер жатпайбы ушул видео <coughs> социалдык тармактарда аябай популярдуу болуп инстаграмда жүз миңге жакын просмотр болуптур еще төрт миңге жакын комментарий жаңылыктарда жүрөт ошо анан билбейм мында мунун хайпын өзүбүзгө колдонбойдубу мысалы Короче, жом аға социалдық тармақтардан барақшаларды ашамыз бұл өзінің граждандық позициясын атқарады сөйлей. біз бұға текстер жазып беріп тұрамыз фотосессияларды қыламыз пиарларды жасаймыз бұл біздің маркетингке жақсы болады па шеф міне химия сауын отырамыз бұя ештеңе түсінген жоқпын химия шеф мұны қарапайым елдің үні қатар ғой пайдасы тимесе зиян деле тийбейт мага жақты. баштай берсең болады все тұршы еді ертең фотосессия кылалы мына костюмуңду кие кел этегин кыскартып койчу анан жаман жаман киімдерін алып ал <laughs> түсіндің понял что ничего не понял эле түсінбей эле ғой чек сен эч нерсе кылбай эле кой ертең баарын өзүбүз кылабыз кийинип келчи все шеф кой тур кой тур эгерде интернет топтомуң түгөнүп калса анда билайндан чексіз YouTube қызматын болғаны 100 сомға қосып видеоны чектөсіз тынымсыз көрсең болады жаным жашомдың негізі ой жаным апрелдин сегизи романтиканың бәрін бұзып салдың иә романтиканы мен наурыз отпаймын партнер, этот пейілім не болып қалған әне біреуде тоқтап ғой It's not my fault. I saying that I took away саламатсыз ба беріп қоясыз ба сіз де сұлу қызға жардам беріп әлі жардан беріп қойыңызшы қалғанын өзім қыламын конечно қызым все будет сделано только кілем чапқышты таппай қойдым үйден тақтаймен эле қағып салам мен азыр анчы болбойт да эмнеге болбойт издер қалып қалады мен кошоналине сұрап келейін а жоқ мен өзім эле сұраймын сен ишиңди қыла бер кошуна а сіз сизби қошына қандайсыз жақсы сізді көрген андан да жақсы болуп кетти <laughs> мен жана аябай қарадыңыз ғой жоқ а мен тіге э, төсектерді келініме жайышып кішкене жардам бері эле койгом а сіз эмне мен аңдып атат деп Жоқ. жок жарым мен территориямда да баарын көрдүм сиз жакшы кайната турбайсызбы эми <laughs> келиниме жардам берип аткам баягы бекер жатканча бекер иште дейт го туура как раз мен дагы үй жыйнайын деп аткам жөн жатқанда пайда жоқ мен неге келдім білем яққа а баса тиги гілем чапкычыңызды сурап келдім беле болса беріп тұрасыз ба и азыр э үйдөн карап көрөйүн алдыңы силердин килемдерди эле кошо күйүп салайын келе жок эй жөн эле коюңуз өзүм эле чаап алам ой эми чаң болуп жүрөсүзбү сиз мен аны топтом эле кага салам азыр тигинден барайын э мейли анда татымы тоонун балынын aseldeyim Süyümün balki malız sezilbeyim Чоңгыз, номер алсақ бо? Менікini алсаңыз болады. Саламалейкум. Саламалейкум. Жігіттер, эми прикурить етіп беріп қойсаңдар, э? Жаным отыра берсең, э? Отыра бер, болды. Э, эми жардан. Эвакуатор эле Жок. barınca istiralı kızım. Hay! Alacak da var var. Gereklilerini aldılar. Леон. Обувь, с которой не расстаться. Рахмат саға. Еш нәрсемен сабыр шайдыз. Қарасам, жаңа қылалдар ғой. Havale yaptık. Bak. Mira. Ola bay. Men o'ylandim, ota-onaga bordig'imni aytish kerak. Birazcık içine бұшу айттым mı? Biraz аздан кийин var. Мира. Саған ол көйнек аябай соны жарашты қызым. Мен де жаш кезімде ұшындай көйнек кем деп қиялдандым эле. Бірақ атаңды білесің да. Ошон үчүн ал ишке ашыкпай калган. Зато азыр менин кызым ушундай сонун көйнөк кийип турат. <laughs> сен үчүн аябай кубанычтамын кызым сен менин каталарымды кайталабай бактылуу болушуңду каалайм абдан кубанычтамын кызым кечирип койчу сага жардам бере албай атам башым ооруп атат ее ой жок эй кыжалат болбой эле кой баары жакшы сот жакшы өтүп кетсе болот эле айтпа страховка чечилсе эле баарыбыз жыргап үйгө кетмек элек өрт биздин айыбыздан чыккан болсочу чын эле жома күнөөлөп калсачы анда эмне болот өзі жетсін ешкімде жоқ дей хабар бар бұл жомадан Білбей, білгім де келбейді сен ше неге ойнатасың эми мен акча түгөндү кыздарга акча төлөш керек болчу аренданы көтеріп салды бизнес жоқ, кредит келди төлөш керек баары үстү үстүнө дианачы диананы билбейм мен квартира болсо чыгып кетем эмнеге үстү үстүнө сурап атканыңды түшүнүп атам мека ой кой энтпе жека баарыбыз жакшы эле жашап атпайлыбы тем более мамам деле каршы болбойт чыгар рахмат мека А вот, кстати, билеты на авиаселс через две недели. Может, забронировать? А может, и не надо, а? <laughs> Анарочка, солнышко, ну, может, я все-таки пока что угу. сниму жилье отдельно? Ну, как-то неудобно. Там все-таки твоя семья, а я для них совсем чужой человек. Да ничего подобного, дорогой. Ты для них, как и для меня, совсем не чужой. Там большой дом, все поместимся. Тем более я давно хотела вас познакомиться. Хорошо. Алло, кызым. Eşiktaş koyuyor мы уже подъезжаем. Ай, үйде кім бар? Ай! Қандайсыз? Қандай жүресің алтыным десе? Мен жоқ үйде өттіген жоқ бар ма? Жоқ. А вы можете сумки здесь оставить, спасибо. А үйде қонақтар бар ма? Ой, Анар Әдеке, келіп қалдыңыз ба? Қандайсыз? Жоқ. ой жакшысыңарбы кандайсыз же? <laughs> жакшы мам пожардан кийин азыр убактылуу биздикинде жашап атат бирок соттун чечими чыккандан кийин чыгып кетишет эмне болгон сот жүрүңүз кириңиз азыр баарын айтып беребиз жок э, ооба айтып бересиң бирок ага чейин дагы мен айтайын дегем деле биздин үй бүлө аябай чоңоюп кеткен турбайбы э дагы пополнение бар владимир анатольевич заходите здравствуйте бул менин жигитим а Никандай? Никандай, қандай володя құшынай ынтымақта қала тілдесіп қайра дай тура туғанға қол сынғанға дайыма қайсы жерден кірсең да жердешпес автоматта құлшынай ынтымақта бізде бүйрек қырғызстанда тұрғыны бұл қандай де бақ жолда ізі чуле болса бұл ремонт бұл же бұл жома шын жүректен толды жөлік бара қалып жардамға тәне десендей бәке алар маған ине аға бұл көші бір өлкедей таянып көлік көмдей батарейкасы жылуы деп бөлішім бөлкөмдей тағайынды региондар чоғылы бешке бір легиондай ақ ниетті ондырыш тесігін мықтым бізге келген дом комдор фонда чип ачкычынды штаб көш чөчү көтөрүп орунатын шабанан осты изип балкондогу кипап үйді малып сары майда шабаптыр уймандуларын тымакка багы ыйып бек утасак батасын берип төргө тургузуп учамын сыйлыгын бак сүйүнчүлүк кабар менен бөлүшкөнгө қошында крана су тасым алып келген кошуна сырдашып жаңылык таратып бибиси кошуна она плохо нанашқа келген кошуна